Na casa 3.7, você deve representar o produto né, dessa maneira de se apresentar ao mundo, que hoje é tanto física como é virtual. Então, eu coloco o avatar do, das minhas redes sociais, né, como, ele, como ela é hoje, né, o nosso perfil social mesmo. Né? E esse perfil social, esse avatar, ele acaba sendo a sua marca, né, a sua identidade de apresentação para o mundo. Então, é, ter um, um, um perfil social bem construído, bem posicionado nas redes, pode ou não te ajudar a alcançar os seus objetivos pessoais, os seus sonhos, é, de acordo com tudo isso que a gente falou antes. Né? A, a, maneira como você seleciona esses contatos, filtra os melhores, as melhores informações elimina a poluição informacional que sempre está vindo nas redes sociais, as redes sociais são hoje é, mais poluídas do que tem informação boa, então esse trabalho é um trabalho permanente de ficar filtrando, né? E conforme você posiciona tudo isso, essas ferramentas, essas redes podem ou não trabalhar para você, né? Em geral, a maioria das pessoas trabalha para o Mark Zuckerberg, criando conteúdo, subindo tudo isso nas redes dele, o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, né? mas poucas pessoas fazem o Zuckerberg trabalhar para elas, que é o que a gente quer passar com esse curso. Né? Uma estratégia de como você pode fazer essas redes trabalharem para você, melhorarem sua vida, facilitarem seus projetos trabalhando sozinhas, né, com a informação com que você vai alimentar elas.